Orar como eu orava, sentir o teu amor. Parece Eu sempre te buscava nas madrugadas. from me. das lágrimas que um dia eu dei. baby.